көліктер жүк көлік жүргізушілер жиналып тұр мына жол ақысына қарсымыз түбегейлі қарсымыз жалпы мына отыз жылдан бері келе жатқан шешілмей жатқан мәселелер бар ғой олар қозғалып жатқан жоқ біздің мәселеміз тек мына осы жол ақысын қайтару жол ақысының қажеті жоқ бізге ертең жол ақысы көтерілетін болса онда азық түлігіміз де тамағымыз да бәрі көтеріледі ол тек бізге қатысты емес бүкіл қазақ халқына қатысты бұлақ доғару керек ал енді ассалаумағалейкум арлы қазақ міне бүгінгі таңда республика деңгейінде осы жүк таситын жүк көліктері өздерінің протесттерін жасап жатқанына міне бүгін төрт бес күн болды жаңаөзен қаласында да жүк таситын көліктер міне жиналып бес жүзге жақын адам келіп осы жерге өздерінің наразылық шарасын көрсетіп отыр ә, біз міне жаңаөзен қаласының белсендісі мен нұрымбет аланазаров өзім және қасында азаматтармен келіп осы кісілердің бірге екенімізді айтып ол кісілермен ол кісілердің талабы дұрыс екенін көріп отырмыз мына жерде қазақстан республикасы индустрия және инфраструктура министрі бейбіт атамқұлов мырзаға содан кейін қазақстан республикасы премьер министрі асқар мамин мырзаға біз жолдауымызды жолдағымыз келеді жаңаөзен қаласы жүк таситын жүк көліктер жүргізушілерінің атынан және белсенділер атынан мына республиканың ішіндегі жолдардың ақылы болуына біз түбегейлі қарсымыз не үшін біз түбегейлі қарсымыз біз не үшін түбегейлі қарсымыз өткенде қарапайым мысал ретінде айта кетейін газ 10 теңге қымбаттаған кезде қаладағы тамақ 20 теңге 20 пайызға қымбаттады ол бір дәл сол сияқты міне астанадан шыққан жүк тура болсын камаз болсын өзенге келем дегенше жаңаөзен ең түпкі қала мен граница жаңаөзенге келем дегенше қазіргі бағасынан кем дегенде 5-7-10 пайыз қымбат бағаға келеді ол дегеніңіз қалада жүрген бюджетниктер бар қалада жүрген пенсионерлер мүжәлсіз жанұялар барлығы да шай тамақ ішу керек барлығы да ұн мен нан жеу керек солардың түбегейлі тікелей қай қайсысының да қалтасына ауыр тиетіні белгілі сол себептен де мына жерде үкімет басындағы басшылар ә, содан кейін жаңағы асқар мамин мырза маңғыстау облысының әкімі серікбай тұрымов мырза сіздерден өтініп сұрарымыз халықтың мұқтажын халықтың мұңын халықтың бүгін қойып отқан арыз талабын жоғарыға жеткізіп осы жерге өздеріңнің жауаптарыңды әкеліп түсіндіру жұмыстарын жүргізсеңіздер деп тілейміз мына жерде ағайындар біз мына жолдауды жолдап отырғаннан кейін бұл жолдауға біз міндетті түрде жауап берулеріңізді сұраймыз басқа облыстарда басқа қалалардың барлығында осындай осындай протесттер жүріп жатыр мынау талқыға да салынып жатыр біраз жерде бірақ бізге несие емес нақты жол ақсыз болуын талап етіп отырмыз біздің талабымыз жалғыз жалғыз түйір талап ол да болса жол ақысыз болу керек мораторий болмау керек жол ақылы болған жағдайда жол ақылы болған жағдайда ақылы жол бар екен жүз алпыспен жүруге мүмкіншілік бар екен қапталынан бюджетный қарапайым халық қатынайтын ақсыз жол болу міндетті бізде ол жол жоқ бізде жалғыз сүйір жол оны да ақылы қылып қойып отыр ол ақылы болса бізге келетін бүкіл тамақ бүкіл бензин бүкіл сенің киім кешегің күнделікті тіршілікке керек күнделікті тіршілікке керек бүкіл дүние мүлік зат қымбаттайды ол қымбатшылықты қазіргі қазақстан халқы көтеруі мүмкін емес неге десеңіз жұмыссыздар өте көп мүжәлсіз жанұялар өте көп сол үшін де біз жеке бір екі адамның болмаса жеке бір тұлғаның қалтасымен жеке бір тұлғаның жоспарымен жүрмей халықтың да ойымен санасуға шақырамын сіздерді жігіттер мына жүргізуші жігіттер әңгіме жоқ мына айтылып жатқан әңгіме барлықтарыңа да ортақ бұл сіздердің ойларыңыз бен біздің ойымыз бір арнаға келіп түйісіп тұр содан кейін мына мәселенің жауабы неше күннен кейін келеді келгенше сіздердің жоспарларыңыз қалай сол жөнінде айта кетсеңіздер біреу қазықтай қағылып тұра бересіздер ма жоспарыңыз шешілгенше сол әлде тарап тарап кетейін деп тұрсыз ба бір сөз сол жоспар шешілгенше тұрасыңдар ма ал жоғарыдан міне осылай жауап келгенше тұрамыз деп отыр халықтың мұқтажы мен мұңын тыңдауымыз керек және де айтылған сынды сын айтылатын жер болса оны мойындауымыз керек бұл үшін де біреуге болмаса жеке біреудің қалтасын ойлап келіп отырған жоқ мына жігіттердің қай қайсысы да мен осы қазаққа осы қазақ халқына осы қалама қызмет жасасам арзандау тамақты осы күйінше алып келсем жеткізсем деген жоспармен келіп отырған азаматтар иә, иә. өз еңбектерімен өздерінің маңдай терімен бұлар үкіметтен жұмыспен қамтылып отырған жоқ бұлар өздерінің еңбегімен өзінің бір бір бір түйір көлігімен өзінің маңдай тері табан етімен бала шағасын бағып отыр оны да ескере кеткен кетулеріңізді сұраймыз енді мына жерде халықтың талабы осы біздің сұраған сұрағымызға несие емес нақты жауап беруіңізді өтінеміз